Schází mi to, jaký to bylo dřív Bolí mě, že se nikdy nezměníš Přeju si, aby ti už bylo líp Ptám se, zda ten gram ti uleví Schází mi to, jaký to bylo dřív Bolí mě, že se nikdy nezměníš Přeju si, aby ti už bylo líp Ptám se, zda ten gram ti uleví let, já v srdci jenom Teď Nejsem si fakt jistá, jestli si tím, kým ty chceš sám být Vytáhl z mě ze dna, jak teď mám žít S pocitem, že se koncert od jak lína nevrátí Po roce posuz mi dal, předtím jsme skypovali Pamatuješ, jak jsme k sobě my dva strhali Vyhodil z mě z auta, já hledala jsem místo Protože můj táta ke mně neměl blízko Koupila jsem ti jídlo, hledala jsem tě všude A přesto, kde si teď něco na nás otočil zády Co bych dala za tu chvíli Kdyby si byl zase tím, kým jsi Zmizely by domněnky a schýzy Požbili bychom ty výčit Schází mi to, jaký to bylo dřív Bolí mě, že se nikdy nezměníš Přeju si, aby ti už bylo líp Ptám se, zda ten gram ti uleví Schází mi to, jaký to bylo dřív Bolí mě, že se nikdy nezmění Přeju si, aby ti už bylo líp Ptám se, zda ten gram ti uleví Vyčítám si, že ti pomoc nedokážu To je ten důvod, proč po nocích do deky pláču Proč si vzal těch 200 tisíc a obral mámu Jenom abys na bytě zas mohl čuchat sádru Nepoznávám tě z fotek, ty máš životní lásko Měl zájmy jediný, co teď řešíš je párno Kež by ti mohla pomoct když si ty říkal mě, že abšáky mám zvládnout Nestačil si to víc, říkal si mi prosím přestaň Teď si to ty, kdo žije, jenom samý pekla Zeptal si se, co na to říká tvoje tepna Oči otevřený, non-stop jak pokladny teska. Schází mi to, jaký to bylo dřív Bolí mě, že se nikdy nezměníš Přeju si, aby ti už bylo líp Ptám se, zda ten gram ti uleví Schází mi to, jaký to bylo dřív Bolí mě, že se nikdy nezměníš Přeju si, aby ti už bylo líp Ptám se, zda ten gram ti uleví